走れかけて水分も云々も吸い取られるな空にはいつもの神な光こちらの気持ちもわからの天気自分のプライドを押し通すのつまらぬ止まらぬプライドなんですわねえどうしてあなた人工できないもないのはいはいはいはいつらいつらい